электр вакуумдук диодтун касиетин үйрөнүү үчүн электр чынжырын чогултабыз бул чынжыр ток булагы электр вакуумдук диод электрдик өлчөө приборлор вольтметр амперметр жана диодтун лампасынын тогун жөнгө алуу үчүн реостаттан турат Электродко берилүү чыңалуусун өзгөртөлү чыңалууну көбөйтүүдө анодго жеткен электрондордун саны көбөйөт амперметр анод чынжырында ток күчү көбөйгөнүн көргөзөт чыңалуунун кайсы бир маанисинде ток күчү максимум болот андан соң ток күчү өзгөрбөйт бул нерсе катоддон учуп чыккан бардык электрондор анодко жетти дегенди түшүндүрөт мындай режим каныгуу тогу болот лампанын температурасын жогорулатуу үчүн диодтун лампасынын тогун көбөйтөбүз учуп чыккан электрондордун саны көбөйөт аны менен бирге каныгуу тогунун күчү көбөйөт вакуумдук диоддун вольт ампердик мүнөздөмөсү мындай көрүнүштө экранда вакуумдук диоддун вольт ампердик мүнөздөмөсүнүн графиги